Hai, saya Alia. Uh, datang daripada Meru klang. Uh, dah kenal Danny ni since 2017 through my sister. Uh, adik saya lagi lama lah kenal dia. So, start daripada 2017 tu dah kenal Danny and dah buat rambut dengan dia terus fall in love. Rambut uh, most color yang dia recommend very good. Uh, so hari ni, uh, before this selalu buat rambut yang blondi ala-ala Mak Salih macam tu. So hari ni, I nak try jadi Aishwarya Rai pula. I'm gonna try uh, dark uh, cherry kalau tak salah. Uh, dark cherry hair colour. Tak tengok tebal ataupun tak masuk dekat I. Boleh dugit-dugit depan ni macam Aishwarya Rai pula. Uh, so, kita tengok apa dia ni nak buat. this is the result. First tadi uh, decide nak buat rambut uh, dark cherry tapi dia ni cakap tak cantik. So this one dia prefer rambut yang macam ni. Dia suggest rambut macam ni. So I just leave it dekat Danny. So uh, rasa puas hati. Bukan rasa, memang seronok sangat dapat rambut colour yang macam ni Sebab tadi agak terang So, I minta dia top up sikit Bagi colour tu nampak Match dengan face and age So, tepi uh, ah, I bagi 10 bintang <laughs> Thank you Denny Sebab fulfill my permintaan